اصلا ما مدرسه الجمهوريه كما العاده قاعده معناها تنظاف وتتزين اليوم آه، حبينا لكونه الاولاد الصغار هما بيدهم يزينوا هما بيدهم يعملوا معناها نشاط لهنا كما تراو التالي آه، آه، الاولاد قاعدين يرسموا خصصنا لهم معناها حائط باش يرسموا فيه وشيخين وعاملين جو وان شاء الله النتيجه تعجبكم درس الجمهورية وفاش قاعدين تعملوا؟ قاعدين نزين المدرسة وعلاش تحبوا تزينوا المدرسة؟ على خاطر نحبوا نرجعها أحسن مدرسة في صيادة نحبوا نحافظوا على النظافة ونحبها ونحبها ترجع كما كانت قبل غير الزهره غير رحمة عم بيتصب شوية أزرق أزرق أزرق شوف تاني باش نكمل السميد